Hello dear friends myself doctor Krish Vaidya I am ए कार्डियोलॉजिस्ट आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल खास केस स्टडी लाया हूं एक केस स्टडी जिसके अंदर एक young CEO of 42 two years age ही suddenly dies of sudden cardiac arrest what was reason क्या वो कसरत नहीं करता था ऐसा नहीं था क्या वो एथलीट नहीं था ऐसा नहीं था so what happen with him Let us see the case study. A young, intelligent, talented and a hardworking CEO of a multinational company. उसकी day to day lifestyle अगर आप देखेंगे तो आपको भी हैरत होगी कि how this could happen right so first morning में उठ के protein shake 45 minutes hard workout then job और सारी चीज़ें उसका जो रूटीन है वो चलना साथ साथ में बहुत ही healthy diet salads, on everything he was taking. He was a marathon runner. जी हाँ वो इतने फिट थे कि मैराथन भी रन कर लेते थे सो so, ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण उनको कार्डियक अरेस्ट झेलना पड़ा हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई जो मेन रीजन था उनकी लाइफ में वो था उनका स्ट्रेस दोस्तों आप कितना ही कोलेस्ट्रॉल कम कर लें जॉगिंग करें एक्सरसाइज करें और पैसे कमाने की दौड़ में अगर आप दौड़ते रहें तो ये वाजिब नहीं है हार्ट के लिए ओवरऑल बॉडी का रिलैक्सेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस में रहते हैं आपकी ब्लड वेसल एकदम थिक हो जाती है तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दूसरा जो पॉइंट था उनकी लाइफ में जो बहुत ही रिमार्केबल था he was taking very less sleep deep sleep उनको कभी आती ही नहीं थी और जब भी उनसे इंटरव्यूज वगैरह होते थे उनमें वो वही बोलते थे कि भाई मैं चाहता हूं कि ज्यादा सोऊं पर कुछ भी करके मैं चार या पांच घंटे से ज्यादा नींद डेली की नहीं ले सकता डे की नैप जो होती है दिन के बीच में जो लेनी होती है वो भी वो ठीक से नहीं ले पा रहे थे so he was taking very less sleep and he was remaining in constant stress ना ही कोई कोलेस्ट्रॉल ना ही स्मोकिंग ना alcohol daily exercise still he had a heart attack and died. So the biggest reason for the heart attack is stress and less sleep. so is case study se hame ye सीखना hai ki sirf paise kamana daudte rehna education gain karna diet चाहे कर लेना एक्सरसाइज करना जिम करना यही लाइफ नहीं है बॉडी को थोड़ा प्रॉपर रिलैक्सेशन भी चाहिए चाहे वो योग के माध्यम से हो प्रॉपर स्लीप के माध्यम से हो और mainly peace of mind is very much needed कितने सारे पैसे कमा के भी आप हेल्थ कमा नहीं सकते so take at least seven hours सात घंटे की नींद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिन में हो सकता है तो 10 से 15 मिनट के बीच में एक नैप ले स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए चाहे कितने पैसे आने वाले हो doesn't matter but live a healthy life make your heart healthy thank you for watching I cure